ё алӣ мадад ман аз ватан фарор шудам ё алӣ мадад беёру бедиёр шудам ё алӣ мадад ман аз ватан фарор шудам ё алӣ мадад алӣ имоме ман аз ту манам ғуло فدای نامی علی بیار و بیدیار شدم یا علی مدد من از وطن فرار شدم یا علی مدد خدا دست من بگی افتادم برای خدا دست من بگی بیمار و زرد و زار شدم یا علی مدد من از وطن فرار شدم یا علی مدد بیار و بیدیار شدم یا علی مدد من از وطن فرار شدم یا علی مدد اگر چی خطر دارد اسکری راهی مزار اگر چی خطر دارد اسکری با موترش سوار شدم یا علی مدد من از وطن فرار شدم یا علی مدد رو بیدیار شدم یا علی مدد من از وطن فرار شدم یا علی مدد بیار و بیدیار شدم یا علی مدد من از وطن فرار شدم یا علی مدد بیار و بیدیار شدم یا علی مدد من از وطن فرار شدم یا علی مادر